соединению двух сердец Я не намерена, может ли измена Любви безмерной положить конец Любовь не знает ты маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь, звезда, которую моряк определяет место в океане. о времени, стирающего розы На пламенных устах и на щеках И не страшны ей времени Любовь плывущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк определяет место в океане. А если я не права и лжешь, Senhor.